Bueno, egunon, ba, gaurkuan hasiko gea aspalitik agindu zan gauza bat egiten hemengo ikinak botatzen posible izateko zubi berria egitea martutenen. Gogoratu nahi de, 2008an, osoak eta herriak e, buelta eman genunean, etorri ginean nian martutenea, eskatu zuten gauza egiteko izan zara zubi jau aldatzea gero izan ziren ugoldeak, dana gogoratzen gara bezala, eta konpromiso hartu genuen honi soluzio temateko, eta unumean hainbat aktuazio egiteko. Horretarako, osatu instituzio hartzeko batzordea, bertan bizilagunak ere hor daudela, eta beste aktuazioen artean, importantenetakoa auzo honetan, auzo bat aspaldien eta aspaldian astua eta baztertu da basan zuri jau aldatzea. Urte hauetan, lan egin da txaletik, ba, hemen lur eremu guztik gure ganatzeko, eta orain egiten duguna da, eraikin guztiak bota, fase hau bukatzen da nian, Eusko Jaurlaritza guzteko lur eremu guztia, eraikin gabe eta beraiek lanean azteko zubila zara bota eta berria egiten. Horretarako gastatu ditugu orain arte 6 milioi erdi gutxi gora bera, eta gogoratu beste lau milioi gutxuela gazetuko diala, ba, ekaitzetako tanke bat, eta bombeo bat egiteko, aurrera goede, arriskoa dagoenean, ba, ekiditzeko goldeak.